السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل شکر کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع آج دیکھ رہے ہیں آپ بارش کا ماحول ہے پیچھے سین کچھ ایسا ہے کہ بارش ہوئی ہے پہلے اور ابھی جو ہے पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी अब काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है और इन्जॉय कर रहे हैं इन्जॉय